friends welcome to my channel आज हम आपको ये खूबसूरत सा पत्तियों का डिज़ाइन बताने वाले हैं ये देखने में तो थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन ये बनाने में बहुत ही आसान है और अगर आप इसे एक बार देखकर मेरी वीडियो को देखकर बनाएंगे तो इनशाला आप ज़रूर बना लेंगे चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक बंदा बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद हम एक सीधा बुनेंगे धागा फ्रेंड्स अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे और आप तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन तीन फंदे सीधे बुनेंगे फ्रेंड्स धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से आप ये पहली लाइन फ्रेंड्स कंप्लीट कर लीजिए तीन सीधे एक उल्टा तीन सीधे ये उल्टा तीन सीधे ये उल्टा और अब लास्ट के दो पंदे सीधे आएंगे देखिए फ्रेंड्स अब जो दूसरी लाइन है वो भी बहुत इजी है फ्रेंड्स एक बिना बोने उतारेंगे ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये उल्टा बुनेंगे तीन फंदे उल्टे पंदा सीधा तीन पंदे उल्टे एक दो तीन और एक सीधा एक सीधा एक सीधा तीन एक सीधा फ्रेंड्स ये देखिए ये जो आप ये ये जो फंदा चल रहा है एक और ये दो हमें इस तरह से पांच जालियां चाहिए इसलिए आप तीन सिलाइयाँ और बुन लीजिए इस तरह से आप पांच लाइनें बुन लीजिए छठी लाइन में हम आपको बताते हैं क्या करना है देखिए फ्रेंड्स हमने पांच लाइनें बुन ली हैं आप इस तरीके से गिन सकते हैं जो एक फंदा हमने सीधा बनाया है बाकी के तीन उल्टे एक सीधा तीन उल्टे एक सीधा तो अब ये जो छः एक फंदा है फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच ये पाँच हैं हम इसी पे डिज़ाइन डालेंगे चलिए बनाते हैं डिज़ाइन सबसे पहले एक बिना बुने उतारिए और ये तीन फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा ही बुन लीजिए फ्रेंड्स अब देखिए धागा पीछे कर दीजिए और ये जो फर्स्ट वाली फली है ना आपकी ये फंदा जो है ये वाला इसके अंदर से आपने ऊन लाना है इस तरह से देखिए ये एक बार निकाल लिया आपने फिर आपने इस दूसरे में डाला ये दो बार निकाल लिया फिर आपने ये तीसरे में डाला तीन बार निकाल लिया एक दो तीन हो गए फिर आपने इस जाली में डाला ये चार हो गए और ये जो हमारा पांचवा है इसमें डाल दिया देखिए ये पांच हो गए और ये जो हमारा फंदा है छठी सिलाई का हम इसे एक बार सीधा बुन देंगे देखिए फ्रेंड्स अब क्या करना है आपने बस यही सिलाई आपके समझने की है और आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा इस वाली सिलाई से इन फंदों के ऊपर से आपको ऐसे छोड़ना है उतारना है छोड़ना है जो भी कह लें आप इस तरह से ये दो उतर गए फिर फ्रेंड्स ये तीसरा फंदा उतार लिया फिर ये फ्रेंड्स हमने चौथा फंदा उतार लिया फिर ये हमने पांचवा फंदा उतार लिया और जो हमने एक बुना था उसे थोड़ा टाइट कर दीजिए फिर आप फ्रेंड्स ये तीन उल्टे बुन लीजिए ऐसे देखिए बुन चुके आपका एक आपने बुन लिया था दो उल्टे हो गए अब जो ये आपकी जो फलिए जाली बनी हुई है यहाँ से आप पांच बार इसमें डालिए एक दो तीन चार पाँच तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पहले धागा पीछे कर दीजिए फ्रेंड्स ये रहा और ये जो है पहले में से इस तरह से निकालिए ये एक निकल गया फिर ये दो बार आ गया आपका तीन आ गए फ्रेंड्स चार आ गए और एक ये पाँच आ गए इस तरह से देखिए आ गए और एक ये जो आपका फंदा था छठा इसे आप सीधा बुन दीजिए फिर आपने इसके ऊपर से उतार एक तो आप बुनी आपने एक बुन लिया था फिर ये आपके दो बच गए हैं तो इन दो को उल्टा बुन लीजिए एक दो इस तरह आपकी पत्तियां कंप्लीट हो जाएंगी एक बार और देख लीजिए इस तरह पहले धागा पीछे कर दीजिए एक बार बार तीन बार चार बार और ये लास्ट है हमारा पांच बार और ये जो एक बंदा है आपका इसे आप ऐसे ही बना देखिए फ्रेंड्स हमने पांच बार बना लिए पांच बार निकाल लिए पांचों में से एक दो तीन चार पाँच और ये जो हमारा फंदा है इसे हम सीधा बुन देंगे और ये देख लीजिए आप इसे एक बार इस तरह से उतारा फिर इसे इन फंदों के ऊपर से इस तरह से उतारा फिर इन फंदों के ऊपर से इस तरह से फिर इन फंदों के ऊपर से इस तरह से फिर इन फंदों के ऊपर इस तरह से और फिर इसे आप खींच के इधर जो आपका उल्टे फंदे हैं उसे उल्टा बुन लीजिए और फिर पीछे करके फिर इसमें से इसमें से इसी तरीके से आप पत्ती बना लीजिए चले मैं आपको बनाकर दिखाते हैं हमारा डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है ना कितना आसान बनाना और देखने में लग रहा है कितना हार्ड है अब जो फ्रेंड्स जब आप इधर से बुनेंगी तो आपने ऐसा ये करना है कि देखिए जो इन दो पत्तियों के बीच में तीन फंदे हैं तो आप यहाँ से जब आप बुनेंगी तो इधर से बुनेंगी तो आप इसको चार फंदे सीधे रखिए इसके बीच में यानी इसके अंदर ये जो है आपका इसमें बुनेंगी आप एक उल्टा फंदा बुनेंगी जिससे कि आपकी एक लाइन बन जाएगी और उसे में आप ये पत्तियां डालेंगी बस आपने एक ही लाइन समझनी है बाकी उल्टे पे उल्टा ही बुनिए और सीधे पे सीधा ही बुनते हुए चले चले जाइए पांच लाइनों के बाद आपने छठी लाइन में इस पत्ती का डिजाइन डाल